天使 Listen. 光線や電流の帯とどめに効くじんだ KO ウィナーラウンド2レディーゴーオーケントカーやややカーオーケンややカーソーランキャップやや こりゃ 템 네.